唔該，你哋唔可以咁樣噶喎，因為冇授權力。車先離開，你落翻去先，唔該你。資本攞最金腰帶。你落翻去先。我哋攞金腰帶。工人阶级舞絲鞋。我哋。工人阶级舞絲鞋。資本攞最金腰帶。資本攞最金腰帶。誒。 我會我會話係順利咯，但係唔成功咯，因為原本係始終最好都係揾到李嘉誠出嚟回應工友嘅訴求，保障佢哋嘅生活，咁先叫成功。誒，職員態度都係佢哋都係例行公事咁樣咯，係咯，即係我覺得咁佢哋效率都快嘅。我哋會將你啲信咧會轉交翻俾阿李生去睇睇，但係我哋寫明大輕。

咁啊！你如果幾時有一幅有回覆啊？同埋如果今日幾時有回覆啊？買輕誒呢個唔清楚㗎，我都係啊！同埋我都估唔到佢就誒咁順攤揾代表出嚟咯，即係以前上去嗰啲其他嘅領匯啊、港鐵嗰啲 o f f i c e 咁都係俾人抌落嚟咁樣誒。 亦都繼續會有其他嘅突擊行動啦。如果李嘉誠或者係即係呢個黃黃集團再係唔回應工友嘅訴求、躲避責任咁樣，咁诶另外，但係嗰啲突擊行動就誒之然係未會公開住，咁但係诶公開嘅，譬如話全城販賣李嘉誠咁樣都會繼續咯。咁亦都係會誒繼續係配合誒工會方面嘅，譬如話晚會啊嗰啲。